little let it all out. ሄደን ነው። ምንም ቢሆን አልመጣንም። ስንመጣ ራቁታችንን መጣን። ከእናታችን ማፀን የቅርብ ሰዎች በፎጣ ተቀበሉን። አለቀ። እችን ምድር ደግሞ ለቀን ስንሄድ እንዲሁ ምንም ይዘን አንሄድም። ያከማቸነው በሚሊዮን የሚቆጠር ባንክ ያለ ብር ትተን ነው የምንሄደው። የገነባናቸውን ፎቆች ትተን ነው የምንሄደው። ሀብታምም ድሃም ሲሄድ ራቁታችንን ወደዚህ ምድር መጣን። ራቁታችንን ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገን ትተን እንሄዳለን። ትልቁ ጥያቄ ስትሄድ የት ነው የምትሄደው? መድረሻን ታውቀዋለህ ወይ? በዚህ ምድር ያከማቸነው ንብረት ብርና ወርቅ ስንቅል ሊሆነን አይችልም። ምንም በዛች ክፉ ቀን በዛች በሞት ቀን ሊያስጥለን የሚችል ስልጣናችን ቢሆን ድግሪያችን ቢሆን ቁሳቁሳችን ቢሆን ዝናችን ቢሆን ብራችን ወርቃችን ከምንም ነገር ሊያድንን አይችልም። ሁሉን ጥለን እርግፍ አድርገን እንሄዳለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው። ወይ እሱ ይመጣና ይወስደናል፣ ወይ እኛ ተራ በተራ ይቺን ቆሻሻ አሮጌ ምድር ትተን እንሄዳለን። ጥያቄው ተዘጋጅታችኋል? ለሚቀጥለው ዓለም ተዘጋጅቷቸዋል። ዘመኑ አጭር ነው። ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው። ምልክቶች በሙሉ እየተፈጸሙ ነው ያሉት። ወገኖቼ ምን አስባቸዋል? ብዙ አይደለም የሚጠብቀው። ከእናንተ ተራራ መውጣት፣ ቁልቁለት መውረድ፣ ራሳችሁን ማስጨነቅ አይጠበቅባችሁም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሁሉ ስለ እናንተ አድርጓል፣ በእናንተ ፋንታ አድርጓል። በእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? የተወጋኸው ለእኔ ነው። በጥፍ የተመታኸው ለእኔ ነው። ጀርባህን ለጅራፍ የሰጠኸው ለእኔ ነው። ጎንህን ለጦር የሰጠኸው ለእኔ ነው። የተተፋብህ በጥፍ የተመታኸው ለእኔ ነው። ነፍስህን የሰጠኸው በመስቀል ላይ እኔን ለማዳን ነው። መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቴን አድንልኝ፣ ወደ ሕይወቴ ግባ፣ ታሪኬን ቀይር። የሰይጣንንና የኃጢአትን ሥራ ክቻለሁ። አንተ ወደ ልቤ ገብተህ ታሪኬን ቀይር። ልጅህ መሆን እፈልጋለሁ። በዚህ ምድር ላይ ሰላምና ደስታን ትሰጠኛለህ። በሚቀጥለው ዓለም የዘላለም ሕይወት ይኖረኛል። አንተ የሕይወቴ ዋስና ጠበቃ ሁንልኝ በሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ደስተኛ ነው። የተገረፈው ስለ እናንተ ነው። የክብር ዙፋኑን ትቶ ወደ ምድር በድንግል ማዕፀን አድሮ እንደ ሰው ሆኖ በምድር ተመላልሶ ሰላሳ አመት ዓመት በምድር ቆይቶ መስዋዕት የሆነው እኔንና እናንተን ለመታደግ ነው። ሌላ ቢዝነስ የለውም። ውድድር የመጣበት ምክንያት አሁን ግን ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሁለተኛ ሊመጣ ነው። አሁን ሊደፋበት አይመጣም። አሁን ሊናቅ አይመጣም። አሁን በጥፊ ሊመታ፣ ሊገረፍ፣ ሊሰቀል አይመጣም። አሁን ሊፈርድ ይመጣል። አሁን ሰው ሆኖ አይመጣም። በሙሉ መለኮታዊ ክብሩ ይመጣል። አሁን ከፀሐይ ሰባት እጅ እያበራ በአላፋት መላእክትና ቅዱሳን ታችቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚች ያረጀች ዓለም ፍጻሜ ሊሰጣት በደጅ ነው ያለው።